hemen txego epaiketa bat izanen dugulako e, aurki, eh, hain zuzen ere, e, eh, pasaden azaruan e, urkullu jaunak e, buru ekitaldi batean, e, ba, holtza gainera sartu eta hilo eta eta oztopatu genuelako ekitalde hori. Hipokritak eta HT jasan gaitza lelodun kartelak erakutsi genituen, abesti bat e, txikizioa geldit, gelditzeko eta abestu genuen, eta, eta bueno, hori dela eta eh, ba, gaur e, eh, utxegit edo falta epaikete izanen dugu. E, desorden publiko sustatzea eta hola leporatzen digute eta pensatzen dugu ba hori ez, edo etxe barruko arrestatzea izanen dela edo edo agian isun bat edo biak izan diteke. Eh, bai, biztan da, mm, hemendik aurrera e, gauza gogortu egingo direla, hain zuzen ere, hau bezalako kasua, ba, falta izatetikan delitu izatera pasatuko da. Hemendik aurrera, ordun, e, karo, isun ekonomikoak oso hondiak izango dira, gero baita ere, ba, kartzela zigorra, ba, gero eta gertuago izango dugu olako ekintzak egiteagatikan. Horre egingo duguna, e, izango da, ba, urkullu jaunaren Eh, estatua ekuestre bat inauguratuko du. Bajate del burro, ez? Inaugurazio ofiziala izango da eta benetan ba hori, ez? E, aldarrikatzen duguna da ba HT obrak bertan bera gelditu behar direla eta ja badala garaia ba hori, ez? Alako eh, gastu ikaragarriak eta egiteari ja usteko garaia del. Halako insulto bat, benetan, ez? Inteligentziari egiten altzaion insultorik handiena, ez? Gau. Esatea hori benetan jasan jasankorra dela edo. Pentsatzen dugu oraindikan erdira ez direla e, inbertsioak eta heldu. Osea, esan nahi dut e, euneko berrogeia edo egina izango dutela, baina oraindikan eh, beste euneko irurogeia edo faltako zaiela, ez, inbertsioatikan, eta horregatikan esaten dugu oraindikan garaiz eh, gaudela eta benetan guztiz eh, razionali izango zela ba hori, ez, ba, bertan bera obrak gelditzea txikizio gehiago eta gastu gehiago egin aurretik,